oldin yigit oldin emas to'xtab tur ko'plar va men qarashim kerak oldinga ha bilak yonboshdan kelayotgan bo'lsa sekinlikda aka gaz qaytaradi tormozni bosadi yonboshdan kelib qolsa nima qilish kerak yonboshdan kelsa solib ketish kerak oldindagilarni yoki amini chiqaradi

я, блядь! Hamini chiqaryapmiz ozoni mashinani, блядь! Ben ne kararım